Ya, halo guys, balik lagi channel gue Chris kita channel GSL guys. Sesuai janji gue guys di kolom komentar kalau misalkan rame ada yang mau nanyain bongkar nih lagu Emergency guys ya. Nih ya, gue akan lakuin guys. Ini kebetulan gue kemarin eh kemarin gue tadi ngulik guys. Cukup kesulitan banget guys karena bassnya ini oke okay banget guys. Bass lainnya oke okay banget. Gue gua mau mau coba cuman gue kan gak, gak punya gearnya dia ya dia kebetulan kan pakai bass precision ya kalau nggak salah atau nggak pakai violin bass yang Johnson guys ya cuman gue cuman ada Squire uh, Squire sama gitar Fender ya guys untuk isi lick-lick gitarnya dong buat nama-namanya dong biar suaranya lebih lebar. Ya gue cuma pakai dua gear itu dan gue ngetik drumnya gue pakai addictive drum, addictive drum by the way buat simulasiin ketukan patternnya si Dowon guys. Oke sebelum kita mulai kita intro dulu guys. ceplok. Nah guys, gue buka nih guys ya. Ini kalau boleh guys, kalian gue saranin pakai headphone guys untuk apa dapetin kualitas audio yang lebih oke okay lagi guys ya. Walaupun ya mainnya masih berantakan guys ya, Gak nggak, nggak kayak mereka lah. Mereka profesional banget untuk ngetik vokalnya. Tapi yang pasti gue gambar drumnya gue sekali lagi gue kasih tahu drumnya gue gambar pakai addictive drum guys. Ini kebetulan gue pakai uh, drumnya bukan drum analog tapi melainkan drum elektrik sesuai dengan lagunya. Kalian bisa dengar ini bagian kita gubah dari bagian first dulu guys ya. Jadi gue bikin tiga segmen dengan chord progression yang bergerak di situ aja. Dia mainnya tuh kalau nggak salah E sama dengan do guys. Jadi dia mainnya di tiga, empat, lima. Udah muter di situ doang guys. Dan ini makanya lagu lama tapi mereka bisa improvisasi segitu banyak ya guys ya. Nah ini kalian bisa lihat ini sekarang gue dari drum pattern dulu guys di first di kayak begini klasik disco banget guys oke okay, itu itu drumnya guys ya drumnya dia lainnya biasanya nggak ada yang nggak ada yang spesial banget guys cuman ketukan duk dak duk dak duk dak ya seperempat biasa sebenarnya guys eh empat perempat biasa sebenarnya ketukannya cuman dia uh, mainnya stabil begitu aja karena mengingat basisnya yang bandel di sini Nah, kalau bicara bass guys, di first yang kayak ngisi bass lainnya seperti kurang lebih guys ya, kurang lebih. Ini gue soalnya gue ngulik sependengaran gue aja. Kalau misalnya nggak sempurna, mohon maaf guys ya. Tapi kurang lebih bassnya kayak begini guys. Kita denger guys. Nah, <laughs> kayak gitu guys. Bass lainnya emang seru sih guys. Dia sedikit disco, funky, ngegroove banget dia main lebih seper seperenambelas feelnya ya seper belas. tapi feel seper belas main di tempo 144 itu cukup kesulitan buat gua untuk mainin yang baseline seperti ini makanya wajar teman-teman taruh di komentar bahwa si Yangke juga take, take-nya per segmen ya sampai akhirnya dia live dia mulai lancar main di situ nah by the way ini gua nggak tahu ada apa enggaknya tapi gua cuma ngasih unsur biar lebih funky aja gua kasih suara gitar di segmen first ini kurang lebih soundnya kayak gini guys Nice, kayak gitu ya, funky ya. Nah ini kalau misalkan semuanya digabungin guys, uh, antara bass, drum, gitar, semuanya jadinya kayak begini guys. Nih dengar. Asik sih guys, groove gue jujur aja gue gue intuit banget sama groove kayak begini guys ya, seru banget. Walaupun uh, musiknya katanya ada yang bilang di kolom komentar kayak musik apa senam ya guys. <laughs> Tapi gue enjoy banget guys. Eh, dapat klasiknya aja klasik musik-musik vintage tahun 70 80 yang modelnya masih kayak begini lah guys ya. Oke okay, guys, uh, ini masuk ke pre-chorus guys. Pre-chorus uh, eh, drumnya patternnya akan uh, lebih berubah. Kalian bisa dengar sendiri guys daripada dengar gue ngoceh. Tapi dia seru aja guys. Tetap sederhana banget. Drumnya selalu sederhana nih kayak begini. Pap pap masuk di build di sini nah, modelnya kayak gitu guys dia jadi uh, pas buat dia ada beberapa pakai sound sample gitu guys yang reverse drum drumnya jadi kayak yup, yup. sedikit kalau kalian perhatiin didengar situ soundnya sedikit kayak reverse gitu guys nah untuk bass line nya bass line kayak gini guys dia ngikutin kicknya selalu dia lebih kawin ke kick di sini ya nih disco banget sih guys. Ini bassline <laughs> disco banget. Dia pakai oktav-oktav gitu guys ya. Nah ini gitarnya tuti ke bass sebenarnya guys. Ini jadi soundnya kayak begini guys. Itu, itu gue suka sih guys. Di situ ini mainnya kan berarti kalau misalnya gue bicara chord nih guys ya Eh, gis gis a a b b b pas dead dead dead dead itu itu pakai gunain pakai kromatik guys c c c c d d dis dis ada lagi yang bikin ku surprise di situ chord chordnya nggak pernah sederhana permainan chord mereka ya guys ya nah jadi kalau misalnya digabungin jadi kayak begini guys keyboardnya perhatiin guys seru banget dulu ya dengar suara piano kayak suara-suara kartun-kartun zaman anime zaman dulu guys ya sound-soundnya kayak 8 bit 8 bit gitu guys ya gitu <laughs> nah guys ini untuk bicara masalah ref ini pengulangannya jadi kayak dia sebenarnya 16 bar guys ya ini kita dengar part drumnya drumnya lebih ngedisco di sini guys perhatiin guys tuh disco banget ya seper 16 banget Nah, kayak gitu guys. Nah, di sini bassnya mulai ngeslap ngeslap nih guys. Ini susah banget dia ada sedikit ghost note dimainin teleduk teleduk kayak gitu, gitu sama pop, slap dan kayak, gitu gitu segitunya tekniknya dikeluarin di sini guys ya. Kita dengar bass lainnya guys. Sorry kalau misalnya ada kekurangan guys ya. Nih. Tuh ada ghost note situ guys. Nah, kalau nggak ada keyboard guys, ini kasihan banget guys. Uh, keyboardnya dia model kayak gini guys. Ini yang bikin rame sebenarnya vibe serunya di uh, part ref. Partnya kayak gini guys. Brass section sini guys. Di sini ada keyboard keyboard permainan tuk tet tuk tet tuk tet itu bikin funky banget serius ini permainan si One Pill the best guys. Yo iya <laughs> guys? Nah ini kalau semua ref digabungin guys ya model kayak, kayak, kayak gini nih. <laughs> Gila guys ya maksudnya kalau kalau kita eh, sorry kalau kita ulik kayak begitu emang keren banget guys maksudnya kalau kita bongkar masing-masing dari patternnya mereka ya soalnya uh, mereka tuh kepikirannya guys kenapa harus nada-nada itu yang dipakai kenapa harus pattern-pattern itu yang dipakai itu yang gue suka kenapa juga dia bisa harus ngulik sound kayak gitu soalnya masalahnya kalau nggak bisa ngebahas satu instrumen ya kayak bass guys bass itu tone harus maunya kayak gimana mau tone lebih cempreng lebih middle lebih bright lebih ngebass atau gimana uh, terus mau todongnya pakai ampli apa preampnya apa itu kepikiran guys sampai akhirnya mereka menghasilkan sound-sound yang seperti ini jadi gue jujur aja sekali lagi gue harus bilang gue respect banget sama sama band yang kayak begini solid guys ya pemilihan soundnya juga tepat banget video klipnya kan kalian lihat kan ada ayam terbang-terbangan itu ngayal tingkat tinggi sih guys tapi cocok-cocok aja menurut gue sih guys oke okay guys sekian dulu dari gue thank you for watching jangan lupa untuk like share and comment this video guys thank you guys kalau misalkan ada request lagi guys tulis di kolom komentar disertakan nama link ya guys biar gue nggak bingung-bingung nyarinya guys oke okay, thank you for watching jangan lupa untuk like share and comment lagi guys jangan lupa pencet subscribe guys outro